A vida, Vojtěchu, stálo to za to. Jaroslav to používá. Tady bude nějaká divočina, jo. Ono nedopadne dobře. Co ten zelený provede? Jak moc klidně. Zajímá mě mezičas, jo. Ten na mě spadne, ten na mě spadne. No dobrý. 1.14, 90 ale tak to není špatný. Zkusíme. Zkusíme, kam se to jako povede. Bylo to skoro jako 1.15, jo. 220, Tak, lidi, můžeme zavolat eh, Lancovi, jenom tam napíšeme, jo, ještě ať máme v pořádku, jo. <laughs> tak, máme pro dnešek splněno. <laughs> Vy, co jste tady byli, jste měli jako nádherný, jakoby, uh, jak se tomu říká, okamžik. Já si jdu